assalomu alaykum hammaga bugungi telefonimizda redmi note 11 o'zi pro emas 11 ni o'zi bugungi kunda juda ham ko'p ommabop sotilayotgan telefonlardan biri hozir obzorni boshlaymiz ochishdan boshlaymiz har ichidan chiqadigan makulatura qog'oz faqat bilan tashib olmaydi ichidan silikonli chexoli chiqadi men kompaniyasiga rahmat deb qolamiz shu tarafimdan zo'r прозрачный chexoli bu uzog'i bir oydan keyin sarg'ayib ketadigan chexoli bo'ladi. hop rangiga keladigan bo'lsak hozirgi qo'limdagi rangi вообще bomba bundan tashqari yana ikki xil rangi bor qora bor и ko'ki bor telefonimizdan yon tarafiga keladigan bo'lsak ovozni baland past qiladigan knopkasi отпечаткasi o'sha telefonni blokirovkaga soladigan и qulf ochadigan knopkasi и past qismida kolonkasi usb porti mikrofoni chap tarafida esa fleshga sim karta qo'yadigan joyi tepasida 3,5 мм millimetrli audio jeki bu juda yam zo'r и yana bitta qo'shimcha kolonka ya'ni уже ikkita kolonka bo'lib ketyapti stereo kolonka 5g uchun juda yam zo'r и ikki porti bor konditsioner yoki televizorlarni boshqarish uchun и yana qo'shimcha микрофоны bor telefonimizdan ekraniga keladigan bo'lsak 604 dyum amoled ekran juda ham sochni яркий ekran hdr ni поддержка qiladi always on funksiyasi ham bor 90 gertsda ishlaydi xuddi ot yugurgandek telefonimizni protsessoriga keladigan bo'lsak xuddi kunfuni logotipiga o'xshaydi snapdragon 680 android 610 operativkasi 4 gigalisi bor 6 gigalisi bor xotirasi 64 e, talisi bor и 128 talisi bor telefonimizni коробkadan ochganimizda android 11 sistema miai 13 o'zini sistemining оболочкасы buni ko'tarsanglar bo'ladi android 12 ga buni batareykasi 5000 ming amper bemalol ikki kunga yetadi deb o'ylaysizlar lekin yetmaydi sababi amoled ekran turibdi amoled ekran batareykani chaqib tashlaydi lekin 100 talik javob bir kunga yetadi buni zaryadkasi 33 vatt bo'lganligi uchun 1 soat 20 minutda 100 foiz to'ladi pamji игроклari bu telefonimizda pamjini test qilib ko'rdik ko'rsanglar bo'ladi sizlarga bitta narsa aytish esimdan chiqib qolibdi mana sim karta slotini hozir ko'rsataman sizlarga bunga ikkita nano sim kartni bitta fleshga qo'ysanglar ham bo'ladi bir vaqtda uchalasi ishlaydi uchta slotda ishlaydi bir terabaytgacha поддержка qiladi fleshkani bemalol yotib olib kino ko'rsanglar bo'ladi hayoli bo'lmanglar kino dedim shu o'rinda redmini yana zo'r funksiyasini aytib ketaman misol uchun telefoningiz changga tushib ketishi bor yoki cho'nchaklar chang bo'lsa quvoshchilar bor kolonkasi fijirlab chiqib qoladi boshqa bo'ladi kir yig'ilib qoladi o'shani очистка qiladigan funksiyasi bor ekan o'sha pastga tushganimizda har doimgidek разрешение настройки deganda очистка dinamiki degan funksiyasi bor ekan o'zinglar eshitib ko'rsanglar 30 o'ttiz sekund ovoz chiqadi o'ttiz sekunddan keyin o'chadi уже очистка qilib yuboradi bu degani tozalab yuboradi uxovoykani и kolonkalarni eshitsanglar bo'ladi tozalayapti hozir kolonkalarni juda ham zo'r funksiyasi bor ekan redmi note 11 da zo'r funksiyasi bor ekan ya'ni 2 GB operativga qo'shsangiz bo'ladi mana shu funksiyasini ko'rsataman sizlarga Nastroyka экранimizni pastroq tushganimizda razrashenie nastroyka экранimizni va yana pastroq pastrogochisi разрешение память degan joyi bor o'shani yoqib qo'yganman man o'zim bunga chunki o'zimniki to'rt giga operativka yana ikki giga qo'shilyapti уже olti giga bo'ladi olti gigalik xotirali operativkasini olsanglar yana ikki giga qo'shsa sakkiz giga bo'ladi bu judayam zo'r xullas bu telefon manga yam yoqdi ekrani to'qson gersda ishlashi и uch yarim millimetrli audio jeki bor dizayni judayam bomba rangi ham judayam zo'r qo'lga удобный компактный faqatgina bitta minus tarafi bor ekan video syomkada o'sha full hd faqatgina o'ttizta kadr bor ekan to'rtga umuman yo'q ekan u narsani xiaomi supportiga yozib yuboramizmi или o'zinglar yozib yuborasizlarmi bilmadim chunki redmi note o'n seriyalarida bu narsa bor edi redmi note o'n bir seriyasida olib tashlabdi kamerasi esa asosiy kamerasi ellik megapiksel sherik uglning oladigan kamerasi sakkiz megapiksel makro kadrlar olish uchun kamerasi ikki megapiksel portretniy rejim oladigan kamerasi ikki megapiksel oldi kamerasi esa o'n uch megapiksel endi shu telefonimizda olingan video rasmlarni ko'rsanglar bo'ladi redmi note 11 telefonimizda 4k yo'q 1080p ya'ni full hd da 30 kadrda syomka qo'yamiz. ko'rayotgan bo'lsangiz zvuklar ham o'ziniki stabilizator o'ziniki to'la syomka qilyapman sifati yaxshi oldi kamerasiga keladigan bo'lsak 4k funksiyasi yo'q oldi kamerasi ham full hd 30 kadr oladi kanalimizga obuna bo'ling videomizga layk like bosing bizni birgalikda ko'tarilamiz agarda bu telefonimizni xarid qilmoqchi bo'lsanglar sandiq shop точка uzga murojaat qilsanglar o'n ikki oylik muddatli to'lovga qilib berishadi hammaga rahmat